Kwa kweli journalism ina disappear kwa Tanzania na lazima hii, that's my, this is my call. Ni lazima vyombo vya habari tuzingatie kuajiri watu ambao wanaweza wakaleta kile kitu kina watu wanachokihitaji. Sasa hivi kuna tatizo ya mambo mawili, kuna kitu kinachoitwa needs and wants. Hizi habari tunazifanya ni matakwa ya watu au ni mahitaji ya watu, na tunatakiwa tuandike zipi, tuzipe zipi kipaumbele first, first of all ni hivi, lazima u, lazima ujue matako ma, I mean, mahitaji ya watu ni kitu gani? Yes. Watu wanahitaji nini? Mm -hmm. Kabla matakwa. Kwa hiyo namba moja ni hadhira. Hadhira inataka nini? Inataka nini? Sio nyie mm. mnataka mm. nini? Ehe. Sasa wewe mtangazaji una, unatangaza mziki, unaweka ule mziki unaopenda wewe. Unaelewa? Sio hadhira inayotaka. Sasa tukirudi kwenye nchini tunachokiongelea leo, tunakwenda kuripoti Precision Air imefanyaje? Ime kwanza utuambie imeangukia ime, ime, ime, ime, ime, ardhini au imeangukia kwenye maji? Tuendelee sasa, eh? nanielewa mm -hmm. E, eh, kwa sababu kuna aina fulani ya ime, ime, kama ingepiga inge, inge, inge kwenye ardhi tusingekuwa na labda hata hiyo ndege isingeonekana, labda ingeungua yote, mm -hmm. iko kwenye maji sasa kwanza, kitu cha kwanza ufikirie kwamba majeruhi wa kwanza ni ukweli katika hizo habari tunazoziandika. mm -hmm. Lakini najiuliza hivi, ni kweli waandishi wa habari tulikidhi mahitaji ya wananchi? Ili yaani mpaka sasa hivi wananchi wanaelea tu, tunaleta vitu ambavyo ni matakwa yetu wala sio mahitaji ya wananchi wetu. Leo ukiangalia mitandao ya kijamii wanaandika vitu vingi, alafu at the same time hata serikali nayo imelala tu, yani sio kulala, yani uh, they don't to be reactive kwamba kuna vitu vingine lazima viongelee na kuviklia. Ukiviacha hivyo vitaacha maswali mengi na vida, vitaanza ku, ku create vitu ambavyo sio sio vizuri, kwa sababu ile kile kibox cheusi kimepatikana Tume imepangwa au nje na wengine ripoti. kuzungumza ripoti hiyo. Lakini najiuliza, wa habari ah, tunashindwaje? Eh, tunashindwaje kwenda kuona jamii ya waongoza ndege mm. au waongoza ndege? Manake hapo kitu ukweli utajulikana kati ya waongoza ndege, rubani hatuwezi kumpata kwa sababu alishafanyaje? alishafariki. Kuna wenzake ambao nimeona wajana kama sio Azam eh, anafikiri alihojiwa na ni Musa mm. ame kuna kuna kuna kuna kitu ambacho amekisema kimoja mm. kwamba na, na, mi nasema tu kila ambacho mm. kilipita kwenye hicho kipindi mm. lakini pia siku moja mi nikimhoji hapa bwana Shabani Itutu mm. aliweka wazi kwamba pia uwanja wa ndege wa Bukoba mm. si bora. Alisema hivyo, alisema hivyo mm. ye Shabani itutu na mahojiano yapo mm. lakini jana pia ambacho kilisemwa na huyo rubani mwingine kupitia Azam TV mm. na mahojiano haya aliyofanya Bawa ni Mhuza ni kwamba kuna changamoto pia kule ule uwanja, kile kile ambacho alikisema Itutu mm lakini hapo sio kujiuliza ni kweli mamlaka zimeongelewa yeah, mamlaka ndio hicho mamlaka mamlaka zitaongeleaje wakati wanisho wa habari wameshakuwa na kuwa na hizo mamlaka lakini ngeni nilihoji mimi Moses yeah. hivi pale hamna control yani hamna ile nani tamu mhm. ile ya kuongoza kuna maswali mengi ya kujiuliza je vile vile bado wakati anakuja yeah. labda ana struggle pale anaonyesha labda kuna changamoto hakuwasiliana na watu kuambia kwamba kuna changamoto ambayo anaiona inawezekana tukawa hatarini ndipo hapo tunapotaka kuona wakati inakuja kutua watu wa kuandaa zile mekanizmu za mapema kabisa kwamba ikilandi tu yeah. tupo pale rubani eh, ndio unachosema kwanza zima moto jambo la pili lazima kuwe na navy hizi navy zinafanya kazi tumehoji hayo tumehoji hayo watu wa civil aviation wale watu wapeleka kule pale walihoji <laughs> alafu civil aviation watueleze walituonesha wa, wa, watueleze tatizo lilikuwa ni nini walimwambia kwamba bwana usitue hali ya hewa ni mbaya inawezekana walisema mhm. kama walisema kilichotokea ni nini jeru na marehemu marehemu ndio mwenye makosa, alikuwa na kiburi, hakuweza kufuata instructions za nani za civil aviation. Kuna maswali mengi ya kujiuliza. Haya, watu wengi wameenda mbali zaidi kwenye mitandao ya kijamii, watu wamekwenda mbali zaidi sasa na na Bernard James hmm. mitandao ya kijamii sio ya kuamini sana na wapo wanaoiamini sana. Usiamini sana mit, ma, nani mitandao hii mitandao ya kijamii ni sehemu ya kupata tip mm. ili uzifanyie kazi. Haya, yameanza kuandikwa kwamba kilichosemwa kwamba ni ni Majaliwa alipiga hiyo kasi, watu wanahoji hiyo kasi ina nguvu gani ya kugonga mlango wa ndege? Kwa hiyo hivi tumeshapeleka kwenye spin doctoring kwamba hiyo sasa, hiyo spin doctoring kwa maana gani? mm -hmm. Tulikuwa tuna spin doctor kwa nini, kwa lipi hiyo spin doctoring?